Three, two, one, go! Three, two, one, go! 3人はどういう集まりなんだっけあもう一回言ってくれ。 そうだよ。 two,

Three, two, one, go! man's imposter is us! Ah.